在往音乐里，你徘徊不去，嚣张的在心底你写下回忆。那些种种奇奇怪怪、外星人八说的话语，让我每每慌慌张张、默入爱得又浮。I'm in Georgia, you're in Serbia。我们都在别离，想着那遥远的他，是否距离成为难以跨越巨大的。Flag 对我来说只是助跑，给你有温度的 hug。没有美丽的事情，baby，能媲美创造的回忆。我想我非常的确定，我能如何比。 想我非常的确定，我的 Jubilee，you keep me w a r m i n g 天生一非凡，不可忽略一往直前。高兴我能在你身边，兴高采烈的参与。只是可惜没人在那生日派对陪你。不过不用担心，我埋下惊喜。嘿，我的性感宝贝，你在我心中的地位，好像比我自己还要威。自己都想问我自己，嘿，到底是谁？有没有美丽的事情，Baby 能媲美创造的回忆。我想。我。 非常的确定，我的 super baby，you keep me w o r m 有没有美丽的事情？baby，单凭没创造的回忆。我想我非常的确定，我的 s baby。